de olhos fechados, corpo e mente relaxados, muito confortavelmente. Mergulhamos dentro. Com olhos de sabedoria, relembramos nossos últimos dias as jornadas de todo o ano. Os momentos de tensão, os momentos de estresse em todos os níveis, físico, emocional, experiências vividas. Estamos aí apenas respirando. Descansando dentro. e lembrando com sabedoria. No silêncio de nosso interior, dentro do nosso coração, uma linda tela branca. experiências em flashes sucessivos visões do mundo visto e vivido passa pelo nosso olhar. Nós apenas aí observando. olhando as imagens, relembrando as experiências. A partir desta calma do nosso coração. Respiramos calma, lentamente. enquanto damos lugar a todas as memórias, abraçando todas as lembranças, em nosso coração a certeza de que tudo estava certo como foi. nos permitimos relembrar. Sem julgar, respirando em cada imagem, em cada memória. os nossos olhos internos no nosso coração. Abrimos os nossos olhos físicos. Fixamos nosso olhar na tela que nos traz as letras sagradas. vital. Kaf, reital. Kaf, reital. As letras em chamas a luz purificadora transmuta, ilumina, elimina as frequências em desequilíbrios, a forças ameaçadoras das memórias vividas. nosso coração na tela interna. Passemos por todos os momentos vividos. Os pontos de tensão. As dores que nos levaram à desarmonia. letras sagradas e muitos anjos. Dançando, envolvendo cada uma de nossas visões internas. Respiramos mais lento. de luz e nossa mente alinhada com nosso coração, se abre para compreender as experiências vividas como muitas aprendizagens. As imagens se sucedem tantas memórias. Foram apenas experiências em sabedoria. expirando, inspiramos as letras pelos olhos, pelas narinas, pelos poros. Trazendo dessas chamas a energia positiva o equilíbrio de que necessitamos. Olhos físicos absorvendo as chamas, olhos internos respirando nisso. inspiramos as letras sagradas, fogo, sentindo esta frequência circular penetrar cada uma de nossas células, as letras nos inspiram, envolvendo não só nossos corpos, mas também nossa vida. Muitas imagens se expandem além deste ano. Imagens de tempos vividos e experimentados se sucedem agora. E percebemos que através das letras sagradas já se apresentam transmutadas, leves, acessar virtudes desenvolvidas através dessas experiências. A sabedoria que jorrou de nosso coração para que transitássemos experiência vivida. Virtudes cada experiência vivida nos fortalecendo e ativando as melhores forças em nós. tristeza, a tensão. Os desafios. Se transformando em gratidão expandida. Pura sabedoria. força de caráter. As letras e tal. dissolvem frente aos nossos olhos físicos em plena luz. Nossos olhos internos e externos, completamente conscientes e abertos. recebem as novas chamas. Hey Rash Rat. Hey Rash Rat. As imagens de nosso coração dissipam na tela interna. Nossos olhos mergulham ainda mais dentro. Visualizamos e sentimos a chamadrina em nós. mente, sentindo a energia da chama rosa, o amor divino em nós. O amor que tudo cria e manifesta, o amor que nutre. nos envolve dentro, nos envolve fora. Nos preenche, nos nutre. Relembra o nosso poder criador e de manifestação. virtudes desenvolvidas pelas experiências vividas na chama rosa do amor divino. essa memória, abraçamos esta verdade. Somos o Criador de nossas vidas. aqueles que magnetizam as experiências, experiências vividas. Que além da dor, desenvolve força, sabedoria virtudes em nós. nos envolve. Seu poder individual e próprio se mesclando no amor divino. sentimos essa sabedoria que percorre todo o nosso ser, sabedoria desenvolvida na sabedoria divina, nossa herança do divino que somos. Esta sabedoria desperta em todo o nosso ser. A sabedoria além do humano. A sabedoria eterna e infinita. Rosa e azul se mesclam. chama azul do poder divino se expande em nós. Dança em nós ao redor da chama do amor e da sabedoria. Inspiramos ainda mais profundamente. visualizando e absorvendo a memória deste poder divino que é nosso. Entendemos que este poder divino É o poder do amor que cria, sustenta e nutre, usado com sabedoria divina em nós. As chamas se unem, se unificam em uma única chama nosso átomo permanente. A memória que nos relembra como Deus Criador, criando nossa vida, criando as experiências vividas. nossos olhos ainda fixando e absorvendo as chamas Rei hey, Resh Ret. Sentimos a chama trina ardendo, se movimentando. mesclando cada uma das chamas individuais unificadas. Nosso poder de manifestação se reescreve. É entendido. conscientemente abraçamos o poder criador como os filhos divinos que somos. as experiências vividas, compreendidas em maior consciência. As chamas espiralam dentro enquanto as chamas das letras sagradas nos envolvem e espiralam ao nosso redor. Chamas internas, se mesclam e se unificam com as chamas das letras inspiradas poder do amor em sabedoria em nós, se unindo no Rei Rash Red ao redor de nós. Entrando pelos nossos olhos, se expandindo dentro de nós. chamas das letras unificadas com a chama trina em nosso coração se expandem num único e lindo cordão. Uma única frequência. respiramos mais profundamente. Sentindo essa única vibração subindo pelo nosso laríngeo, frontal, coronário. Olhos nas letras sagradas olhos internos, visualizando esse cordão lindo de luz. O cordão do encontro das chamas ao nosso redor com a chama trina em nós. Sobe e espirala ainda mais. E lembrando como sempre estivemos e sempre somos. conectados com a fonte. a chama trina em nós? Apenas o fractal menor da chama trina fonte. Tudo cria, tudo sustenta. abraçamos esta verdade. Somos a fonte. A fonte que vive em nós e além de nós. Além de nós, criando e sustentando vidas mundos, universos. Dentro de nós, criando a nossa vida, nutrindo e sustentando o nosso mundo. inspiramos ainda mais profundamente nisso. Mergulhamos nisso. Nossos olhos físicos se fecham mantendo as chamas das letras sagradas unificadas a chama trina em nosso coração. Nesta consciência, invocamos e convidamos a força do poder do amor e sabedoria força das chamas. Rei hey, Resh A manter nossa consciência nesse cordão umbilical. A garantir um brilho constante em nossa vida. essa memória constante. Essa memória constante dessa energia divina. Do nosso poder criador, manifestando em sabedoria. especialmente aqueles momentos em que vamos parar em total e completa escuridão. Respiramos profundamente. Escolhendo agora mais uma vez. Que este brilho das chamas unificadas constantemente brilhe, ilumine conscientemente todos os momentos. brilhe em consciência de forma que todas as experiências vividas e aquelas ainda a serem vividas sejam entendidas e vividas. experiências. Apenas aprendizagem. Escolhemos e determinamos que todas as nossas memórias todas as experiências futuras. Sejam apenas leveza, fluidos em graça. Esse cordão de luz nosso cordão umbilical de luz maior. Ilumine sempre. Dissolva toda a tensão interna e externa, todos os estresses. Respiramos mais profundamente. E conscientemente abrimos nosso coração, mergulhando sem reservas. as chamas das letras divinas mescladas com a chama trina manifestamos a consciência desta realidade da luz eterna em nós. Através de nós, experiências vividas na Terra, apenas em graça, leveza e sabedoria. Inspiramos de agora, na consciência de agora. Na certeza de que essa consciência estará presente memórias ressurjam. E em todas as experiências e todos os momentos de nossa vida. se instalando em nós e através de nós. Correndo como rio, nossa linha de tempo expandindo as virtudes já se expande em nossas telas mentais. A estrada futura de nossas vidas. experiências em nossa vida. Nesta luz, cordão umbilical em nós, ao redor de nós. sempre a fonte que tudo cria. Tudo nutre, tudo sustenta. a fonte de onde viemos, de onde nascemos. A fonte que é também a respirando lenta, profundamente. Sentindo essa leveza e graça em nós e ao redor de nós. essa meditação trazendo as mãos ao nosso coração. Sentindo o ritmo do nosso coração. O ritmo da chama trina, das chamas unificadas em nós. nossa voz, dizemos: Assim é. Está feito.